aurten ba, mezu ezberdina ditu alde batetik, ba, justizia patriarkala behar dugula indarkeria matxistaren aurka eta horretarako egin ditugu jardunaldiak aurten e, antolatu ditugun, ba, sakontzen joateko zer izango zen justizia feminista hori eta nola irudikatu. Ba, argi duguna dala bia penala, e, bide penala ez dela egokiena makumengan gauza askorengatik. E, alde batetik Ba, ez duela, ez dela itortzen, ba, egindako kalte eta ez da ere ez dago erreparazioa. Eta lortzen den bakarra dela bide zaia eta korapiatzua pasatu eta gero da e, ba, gehienez ikustea erazotzaia gartzelan. Baina hori ez da ez du azetzen, e, ema, ditu azetzen emakumeak. Eta pentsatzen du, dugula beharrezkoa dela operadore juridiko guztiak prestakuntza feminista e, izatea gutxienez bide hori ba, hartzen dutena ba, berme minimo bat e, izateko. Beste aldetik, ba, baitare interpelatu nahi ditugu gizonezkoa. Fot, foko beraiengan jarri eta eskatu amaitzeko ba, intarkeriarekin eta ez dugu esaten denak erazotzaia direnak. Baina konplizitatea oso arriskutsua da. Eta eskatzen duguna ikusten dutenak eraso minimo bat, naiz eta intensitate bat jukua, ba ba saiatu ez izaten bere bere inguruan eta instituzioei interpelatu nahi dugun bale, baliabide nahikoriak nahikorik izateko nahikoa dela ba, lazo moreak eta ba, deklarazio instituzionalak behar ditugula baliabide nahikorik emakumeak bere bizitzekin aurre jarraitzeko. El aumento de discursos que niegan la asistencia de una cultura patriarcal que nos condena, condena a vidas sometidas a múltiples violencias, el movimiento feminista seguirá organizándose y tomando las calles.